Uang 10 miliar dolar milik Logan Lee masih menjadi misteri hingga saat ini. Banyak yang mempertanyakan kemana uang Logan Lee sebesar 10 miliar dolar yang rencananya diberikan kepada Min Sol Ah. Seperti yang diketahui, sebelum Oh Yun Hee meninggal dan mengetahui fakta jika Sok Yung adalah anak Sim Suryon, Oh Yun Hee telah memberikan uang tersebut dengan sebuah cek yang diselipkan pada sebuah buku yang diberikan kepada Sim Suryon. Setelah itu, Baek Jun Ki berhasil menemukan cek 10 miliar dolar tersebut di dalam buku yang Oh Yun Hee berikan kepada Sim Suryon. Namun setelah itu, tak ada kabar lagi terkait cek 10 miliar dolar tersebut. Dan sampai episode 12 drama Penthouse, cek tersebut masih menjadi misteri dan tak diketahui keberadaannya. Namun sepertinya cek tersebut akan kembali dibahas pada episode 13 drama Penthouse. Pada preview episode 13 drama Penthouse, ada sebuah scene di mana Logan Lee menghadiri rapat Chong Ah Group dan sepertinya Logan Lee akan menjadi direktur Chong Ah Group. Pertanyaannya, bagaimana bisa Logan Lee menjadi direktur dalam perusahaan yang sudah bangkrut dan tidak memiliki dana, karena Joe Dante telah menghancurkan perusahaan tersebut. Disinilah fakta terkait uang 10 miliar dolar milik Logan Lee tersebut akan terungkap. Jika melihat Logan Lee yang akan menjabat sebagai direktur Chong Ah Group, Berarti ada sesuatu hal yang Logan Lee lakukan untuk perusahaan itu. Selain itu semua pemegang saham dan direksi perusahaan, terlihat sangat senang dan bahagia menyambut kedatangan Logan Lee. Apa yang telah Logan Lee lakukan sehingga bisa diterima dengan mudah dan disambut sebagai direktur baru? Hal ini terkait dengan uang 10 miliar dolar tersebut. Logan Lee sepertinya akan menginvestasikan uang tersebut ke Chong A Group. Dengan menginvestasikan uang sebanyak itu, secara tidak langsung Logan Lee pasti akan menjadi direktur dari Chong A Group. Setelah Logan Lee menjabat sebagai direktur, Logan Lee pasti melakukan perubahan yang sangat besar. Mulai dari nama perusahaan yang akan diganti untuk menumbuhkan citra baru. Karena nama Chong A Group telah hancur dan citranya sangat buruk. Jadi nama perusahaan tersebut akan diganti oleh Logan Lee. Karena uang tersebut sebelumnya hendak diberikan kepada Min Sol Ah, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut akan bernama Solah Group. Perusahaan Sol'ah Group ini akan membawahi anak-anak perusahaan lainnya termasuk Yayasan Chong Chong'ah. Nantinya Yayasan Chong Chong'ah juga pasti akan diganti menjadi Yayasan Sol'ah. Jika dikaitkan dengan foto yang beredar sebelumnya terkait Sokyung yang menjadi guru. Kemungkinan Sokyung akan menjadi pimpinan Yayasan Chong Chong'ah karena dia adalah kembaran Min Sol'ah. Jika kalian ingat sebelumnya beredar foto Sokyung yang memiliki penampilan berbeda sedang mengajar musik. Dan inilah mungkin hubungan dari foto Sokyung yang terlihat menjadi guru. Karena Sokyung adalah kembaran Min Sol Ah, Logan Lee pasti akan mempercayakan yayasan Sol Ah kepada Sokyung. Jadi Sokyung akan menjadi guru sekaligus pemimpin dalam yayasan Sol Ah itu. Selanjutnya Chong Ah Art Center juga mungkin akan diberikan kepada Berona dan Sokhun setelah namanya berubah menjadi Sol Ah Art Center. Hal ini sangat cocok dengan foto Berona dan Sokhun yang sebelumnya tersebar tengah mengadakan konser di sebuah gedung. Dan kemungkinan itu adalah gedung Sol A Art Center. Hal ini Logan Lee lakukan untuk mengenang Min Sol A yang telah mendonorkan sumsum -sum tulang belakang kepadanya. Selain itu Min Sol A juga memiliki impian untuk menjadi penyanyi klasik dan guru. Maka dengan cara seperti inilah Logan Lee bisa mewujudkan impian Min Sol A tersebut.